Makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, Mheshimiwa osman masudi osman amesema kuwa serikali ya chama cha ACT Wazalendo itajenga nchi iliyo bora na kuendeshwa kwa uwajibikaji wa viongozi ambayo italeta Zanzibar mpya kwa maendeleo ya jamii, kisiasa pamoja na ajira kwa vijana. Tushadanga. Safari! Safari! Zanzibar mpya, mamlaka kabili. Zanzibar mpya, jamani wa mkoani, mpo wa Micheweni, mupo Wawete, mupo wachake chake, siwaoni wachake chake. Jamani, hebu anyanyue mikono. Ah, asanteni sana. Unajua, hapa Pemba kuna kijana aliuliza, lakini suala lake lilikuwa halijapata jibu. Sasa leo mmemjibu. Alimuuliza baba yake mahauza uhaluwa wanunuani hawa wauzao halua wanunuani kitamu zaidi kuliko halua. Sasa na nyie leo mmemjibu kwamba ACT Wazalendo tamu zaidi kuliko halua, Zanzibar mpya tamu zaidi kuliko halua. Zanzibar moja tamu zaidi kuliko na mamlaka kamili matamu zaidi kuliko vyote hatua na vitabu mwenziwe. Kwa hivyo nawashukuru kwa majibu hayo, lakini kikubwa zaidi leo imekuwa ile hadithi ya mwembe Sakua. Wazee wanatuambia wakati zilipoingia Embe Sakua bado haijazoeleka. Kuna bwana mmoja wa Kimanga alipewa mche wa mwembe sakua, akenda akaupanda, akauhudumia, akaushughulikia, ukanawiri kweli kweli, akawa anasubiri siku ya kuchuma maembe sakua. Siku hiyo bahati mbaya enda shambani kwake kaukuta wote hauna jani hata moja. Akasikitika kweli kweli, maana alikuwa na hamu nao. Lakini kadhaa baada ya muda akenda, bwana, una majani umenawiri kuliko mwanzo. Akarudi nyumbani na furaha, akasema mwembe wangu sakuwa, mwembe wangu Sakuwa ndio ukapata jina Mwembe Sakuwa. Sasa kuna watu walikuwa hawaujui kwamba Mwembe Sakuwa una kawaida ya kwenda Maka tu au vipi, ukapukusa majani yote. Sasa ndio hadithi hii ya leo. Kuna watu walifikiria kwamba hadithi imekwisha, mali mkaondoka kipigo cha ishirini ishirini, huu Mwembesa kuwa haujijuu tena, lakini kumbe ulikwenda sasa, umerudi upya kabisa, mzuri kuliko mwanzo. na inshallah karibu utatoa matunda matamu kuliko halua, matamu kuliko kuwa Ndugu kiongozi wa chama, sijasahau. Ndugu kiongozi wa chama, ndugu mwenyekiti wa chama chetu taifa, ndugu makamu mwenyekiti wa chama Tanzania bara au Tanganyika likiwa ndio jina sahihi ndugu katibu mkuu, ndugu naibu katibu mkuu, ndugu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ndugu katibu mkuu, ndugu viongozi wa mikoa, ndugu viongozi mbalimbali mliopo wa majimbo wa matawi, ndugu wanachama, ndugu wananchi, assalamu alaikum. Kwanza mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima huu tukaweza leo kukutana katika viwanja hii kuendeleza mambo yetu, kuendeleza harakati zetu. Lakini la pili, naomba ni kwa dhati kabisa ni washukuru nyote mliofika katika viwanja hivi, na washukuru kwa dhati, kwa sababu mahudhurio haya ndiyo damu. Mahudhurio haya kama ingekuwa ni chombo, basi ndiyo mafuta ya viongozi wenu, ndiyo yanayotupa moyo, lakini ndiyo yanayowapa moyo na wengine vile vile kwamba bado tunaendelea, kwa sababu tunaamini papo kwa papo kamba hukatajiwe, papo kwa papo kamba hukatajiwe. Tunaamini kwamba hili litakatika, na sio kwamba litakatika, hili lishakatika. Ndio maana yakabaki maguvu, ukabaki ujahili ukabati na ukatili. Ukatili ujahili ambao umewafanya wananchi wa visiwa hivi hasa Wapemba wamegeuzwa kama asusa ya walevi wa madaraka. Maana wale walevi lazima wapate nini? Asusa. Sasa walevi wa madaraka wao imekuwa ni roho zao Afisa yao ni roho na maisha ya wananchi wa visiwa hivi. Leo nadhani mmewasikia viongozi wenu waliotangulia kuzungumza. Mimi nimepewa kazi ndogo sana, na nimepewa kazi ndogo kwa sababu leo mimi wenzangu ndio wananigotoa kwenye ukumbi huu wa mikutano ya hadhara. Kwa hivyo wameniambia wewe leo kama harusi na harusi, ila hasa kwa Pemba kusema sana. Kwa hivyo wamenitaka niseme kidogo, na moja ni kwamba mmesikia karibuni kwamba chama chetu kilizindua kitu tunayoita ahadi ya chama chetu kwa kizungu wanaita brand promise. Wamenitaka niwaeleze kidogo kwa madhumuni ya kuzindua ahadi ile ni kwa sababu chama chenu kimeamua kuja na utaratibu wa kisasa, kuja na utaratibu bora zaidi, kuja na utaratibu ambao ni shirikishi kuja na utaratibu ambao utaendana na jina la chama na sera za chama, kwamba hichi ni Chama cha Mageuzi na uwazi. Kwa hivyo ahadi ya chama ni kuwaonesha njia ambayo tutapita na tutaiwacha nchi hii baada ya miaka kumi ya kutumikia ndani ya serikali au ya kuendesha serikali. Na hii tumeachana kidogo na utaratibu ambao umezoeleka kwamba ikikaribia uchaguzi tunakuja na ilani halafu tunaingia kwenye uchaguzi. Inakuwa kama ni mtu alokuja upora, siku ya pili akachukua mke. Sisi tumesema tunakuja mtujue mtufahamu tabia, mtufahamu tunasimamia nini, mtufahamu sisi tunaipigania nchi hii, kwa nini tunataka kuipeleka pahala gani? Hatutaki siasa za rejareja. Lazima wale watu watakao walikuwa hawaamini katika mamlaka kamili ndio wawepo, washike serikali. Kwa hiyo Tunaposema mamlaka kamili, ni muhimu kwa amani na utulivu wa nchi yetu. Lakini la pili ni kwamba hatuwezi nchi hii kuendelea, hasa ya kama kuna mamlaka katika kusarifu kodi. Haiwezekani. Zanzibar na udogo wake, basi ikatumia mfumo wa kodi inayotumia Tanganyika yenye kilomita za mraba laki, zaidi ya laki tisa yenye watu zaidi ya milioni sitini. Hakuna duniani jambo la namna hiyo. Tunazo nchi ndogo kuliko sisi. sisha ni wadogo sana, ni robo ya kisiwa cha Pemba, lakini leo wako mbali kwa maendeleo, kwa sababu wana mamlaka kamili katika kusarifu uchumi wao. Mauritius ni sawa sawa na sisi, sisi wakubwa kidogo, maana ile nchi nzima ya Mauritius ni kilomita za mraba elfu mbili na mia moja sisi ni elfu mbili mia sita Tuna kila kitu, lakini leo Mauritius ukenda utafikiria labda ni kwa Ulaya, sisi utafikiria sijui tuko wapi. tunapigwa hadithi tuna haiwezekani kama mna mamlaka ya kusarifu uchumi wako kwa njia ya kodi. Ndio maana tunaposema mamlaka kamili ni uchumi, ndiyo maendeleo, ndiyo ustawi wa wananchi wa Zanzibar. Asiokuwa haamini kwenye mamlaka kamili, na yeye ni Mzanzibari, huyo ana matatizo, na tatizo lake huyo anaugua nini? dume. Huyo atakuwa anaugua nini? Upakasume, lakini kwa Mzanzibari kweli. mimi niwaambie kwamba kuna Wazanzibari ambao si wanachama wa chama hichi, lakini katika jambo ambalo wanaungana na sisi na wako tayari kusimama na sisi ni kwa sababu sisi tunasimama katika mamlaka kamili ya Zanzibar. lakini mamlaka kamili ndiyo yatatufanya tuweze kuwa kutumia vilivyo na ipasavyo rasilimali zetu hasa za bahari, kwa sababu leo hii tunadanganywa. Na mimi naomba niseme hapa, anayetaka kubisha abishe, aje tena abishe kwamba sisi Zanzibar hatuna mamlaka katika hiyo rasilimali ya mafuta na gesi, hatuna bado. Tulichoambiwa tuchimbe mafuta, lakini kwa kutumia sheria ya Muungano. Jamani, tokea rasilimali yako ukategemea mwenzako ndio akuwekee masharti. Leo hatujui mipaka ya yetu ya humo mwa kuchimba mafuta, lakini dhahabu, almasi wenyewe wanachimba, wanafuta. Hata hayo mafuta hawahitaji ridhaa yetu, hawahitaji ruhusa yetu. Lakini sisi leo muulize mtu, kwani nyinyi mtakwenda kuchimba mpaka wapi? Hakuna jibu. Sasa ACT Wazalendo inavyosema inasema inasema kwamba inasimama kwenye mamlaka kamili, kwa sababu ni lazima mamlaka kamili ili tuweze kusarifu, hutumia rasilimali zetu Mwenyezi Mungu alizotupa, kwa sababu hizi ndio zitakazotupeleka mbele yapo mengi ambayo yanatokana na mamlaka kamili, lakini najua leo muda umekwenda. Kuna viongozi mabosi wangu hapa wa chama wanaotaka na wao kuzungumza machache kabla hatujamaliza mkutano. Kwa hivyo mimi nasema kwamba tunaposema ahadi ya ACT ya Wazalendo ya Zanzibar mpya ya Zanzibar moja mamlaka kamili, ni kwa sababu haya ndiyo yatatufikisha tunakotaka kwenda. Kwa hiyo mimi naomba tukiondoka leo Tibirizi tuondoke na mawili. La kwanza ni lile lilotangulia kulisema la kwamba papo kwa papo papo kwa papo, na sisi tunaamini kwamba hatuna sababu ya kukata tamaa. Katibu mkuu kasema, na mimi naomba mumwamini kwamba alichosema ni sahihi, kwamba marai hatuhitaji kutafuta kifulio, kwa sababu tulilonalo ni tumbwi. Kifulio mtu utafuta akitaka kufua nazi, au sivyo? Kifulio mtu utafuta akitaka kufua kwa tumbwi, unatafuta kifulio cha nini? Si mguu unatosha, ukilikanyaga litapasuka. Na Kwa hivyo hili aliloambia, basi mimi naambia tusimame nalo, lakini na mwisho tusimame na kwamba Mwenyezi Mungu siku zote yupo katika upande wa watu wanaotafuta haki. Sisi hatutafuti kumdhuru mtu, sisi hatutafuti kula cha mtu. Tunachotafuta ni haki ya watu wa nchi hii na wao kuendelea katika nchi yao, kuwa na amani katika nchi yao, kuwa na mshikamano katika nchi yao. Kwa hivyo tunaamini kwamba na juhudi zetu, lakini na Mwenyezi Mungu yuko pamoja. Kwa hivyo tuendelee na, na, na, na dua kwamba Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazna idha shi'ta sahla. Hakuna zito mbele ya Mwenyezi Mungu.